Be seated, please. Buenas noches. Buenas noches. They tell me people in Mexico are very good people. Me dicen que la gente de México son sumamente buenos. So when I say Buenas noches. I want to hear buenas noches, pastor. Y cuando escucho, digo buenas noches, quisiera escuchar eso mismo. Buenas noches, pastor. You know, you are wonderful people. Son maravillosos. I've, uh, I had a very beautiful morning. Tuve una mañana muy hermosa. Uh, uh, young people came to visit with me. Jóvenes y señoritas vinieron a conversar conmigo. They just came to say, Hola, pastor. Algunos simplemente vinieron a decir, hello, pastor. Y los invito tomorrow para que digan hello. Es bonito platicar con el pastor. Vengan, por favor. ¿Cómo pasaron su día? ¿Algún papelito? No. <laughs> Good. Muy bien. Good. Good. Muy bien, maestros. Did you behave well? ¿Se portaron bien? <laughs> no. Teachers are saying no. Los maestros dicen que no, ¿eh? The agreement is El trato era Teachers no quiz. Maestros, no papelitos. Students behave well. Estudiantes, pórtense bien. Esto es igual a una hermosa semana de oración. Amén. Aquí tenemos dos cajones, dos cofres. box no recuerdo, este es para las gratitudes, para, para los agradecimientos. Those want to thank God aquellos que quieren agradecer a Dios, aquellos que quieren agradecer a sus amigos aún aquí en el plantel, y aún agradecer a sus maestros. Es maravilloso desarrollar el hábito de agradecer. Agradezcan a sus esposas. <laughs> Hay algunas que no saben cómo agradecerle a sus esposas o a sus esposos. Ahí en esa caja, ahí sí se puede. <clears throat> Y en, por este lado son las peticiones para que Dios nos ayude en nuestros estudios, que nos pueda ayudar en los problemas que solo ustedes y Dios conocen, weakness. sus debilidades. Or just to pray for the school. O simplemente orar por la escuela. This is beautiful. Esto es muy hermoso. And uh, we know God is listening, is hearing, is reading these requests. Y sabemos que Dios escucha, él ve y él, él lee estas peticiones y agradecimientos. So take advantage of those boxes. Así que tomemos ventaja de estos cajones, de estos cofres. You know I have something I want to share with you Aquí tenemos algo que quisiera compartir con ustedes. to the young people Es para los jóvenes, looking forward to the hero. mirando hacia adelante al héroe. No matter how frustrating the present or uncertain the future, No importa cuán frustrante sea el presente ni cuán incierto el futuro. keep looking forward. Mantengan la mirada hacia el frente. That is where God is calling us to go. Es ahí donde Dios nos pide que progresemos. Growth is forward. El crecimiento es hacia adelante. We don't back into heaven. No entraremos en reversa al cielo. You don't go to heaven backwards. Uno no va de reversa al cielo. Heaven is forward. El cielo queda para adelante. Our bodies Nuestros cuerpos are designed for forward movement. fueron diseñados para un movimiento hacia adelante. Our feet face forward. Los pies señalan hacia el frente. Even though some of us act as if our heads are screwed on backwards. Pareciera que algunos actuamos como que si nos torcieron la cabeza y nos la pusieron al revés. Our heads face forward. Pero el rostro hacia el frente. Young people, jóvenes, I challenge you this week. Les desafío en esta semana. Look forward. Miren hacia el frente. For a bright future para tener un futuro brillante con nuestro héroe Jesucristo. Heaven is forward. El cielo queda hacia adelante. Everything is facing forward. Todo da el frente hacia el frente. Because our hero is porque nuestro héroe es un héroe que está siempre a la vanguardia. Entreguen vuestro corazón a Jesús. No vengan solamente a permanecer aquí sentados simplemente en el santuario. hero is calling you. Porque el héroe te está llamando. Oremos, por favor. Padre celestial. Time has come now. Ha llegado la hora. Make me a nail before this congregation. Permite que sea un clavo frente a esta congregación. And on this nail, y en este clavo hang the picture of Jesus Christ. Cuelga el retrato de Jesucristo. That these your people who have come here tonight. Que todos los que han venido aquí esta noche. May not see Muganda speaking to them. No vean a Muganda que les habla. But may they behold the face of Jesus Christ of Nazareth speaking to them. Sin embargo, que puedan contemplar el rostro de Jesucristo de Nazaret quien les está hablando. Make me just a loudspeaker. Permite que yo sea simplemente un parlante. A magnet. Un imán. To bring these your people to the cross of Calvary. Para traer a este pueblo tuyo a los pies del Calvario. Some of these People here have problems. Hay algunas de estas personas que tienen problemas. Oh God, I pray that get into their hearts and put nervousness for salvation. Y te pedimos, Señor, que por favor penetres en sus corazones y les pongas la inquietud de la salvación. In Jesus name we pray. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amen. Amen. Amen. Our title. El título de hoy. Have you met him? ¿Lo has conocido? ¿Conoces a tu héroe? Have you met him? ¿Lo has conocido? Have you? ¿Será? Or you are just passing by. O simplemente somos un transeúnte. Luke 8 Lucas 8 verse 34 to 39. Versículos 34 al 39. Luke 8 verses 34 to 39. Lucas 8 34 al 39. And I'm reading. Leemos. I like to hear the noise of the Bible. Me encanta escuchar el ruido que hacen las páginas de la Biblia. That's good. Bring your Bibles with you. Traigan sus Biblias. Don't trust the pastor too much. No confíen demasiado en el pastor. Read. Lean su propia Biblia. Sometimes the pastor adds some sugar and salt, you know. Hay veces que el pastor le echa un poquito de azúcar o de sal. <laughs> yeah, yeah, yeah. Luke 8. Lucas 8, verse 34 to 39. versículos 34 al 39. The Bible says, Dice la Biblia, When they that fed them saw what was done, they fled and went and told it in the city and in the country. los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Then they went out to see what was done. They also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed. Y los que se habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round about besought him to depart from them, for they were taken with great fear. And he went up into the ship and returned back again. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him, but Jesus sent him, saying, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, Return to thine own house and show how great things God hath done unto thee. And he went his way and published throughout the whole city how great things Jesus had done unto him. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Uh, close your Bibles. Pueden cerrar las Biblias. Give God your heart. Dale a Dios tu corazón. And give Muganda your attention. Y dale a Muganda tu atención. God Give him your heart. A Dios, a Él dale tu corazón. Muganda, just your attention. Y a Muganda, solo la atención. Let me give you the background to this powerful passage here. Vamos a darte el trasfondo de este poderoso mensaje. Uh, the day started on a rough side. El día empezó un poco turbulento. Uh, the disciples and Jesus had worked hard. El, los discípulos y, y Jesús fueron se subieron a la prayed, healed, preached. El Jesucristo había orado, había sanado, había predicado. The disciples had dished food to the people. Los discípulos habían alimentado a las personas. They had done a lot of counseling. Habían aconsejado a muchas personas. And Jesus felt so tired. Y Jesucristo estaba tan cansado. He said to the disciples, y le dijo a los discípulos, Let's get in the boat to the other side of the lake. Subamos a la barca y crucemos el lago. You see, some of you think pastors don't get tired. Algunos de ustedes piensan que los pastores no se cansan. And so pastors come and preach, pastor come and pray, pastor come and do this. Pastors also get tired. Y uno les dice, pastor, venga a orar, pastor, venga a predicar, pastor, venga a ayudarnos con esto. Y los pastores también se cansan. Yo me canso. Yo me canso. And so they got into the ship. Así que se subieron a la barca. 12 pastors. 12 pastores. Ordained pastors. Pastores ordenados. With Jesus they get in the ship. Con Jesucristo se metieron en la barca. They are singing. Cantaban. They are happy. Estaban contentos. Suddenly Jesus disappears. He goes down the ship. Y de repente Jesús se desaparece, bajó a la parte baja de la barca. And he sleeps. Y se puso a dormir. Oh, Jesus. Qué rico. And they slept so well. estaba tan dormidito. He's snoring softly. Estaba roncando apaciblemente. Oh. And the disciples are upstairs. Y los discípulos estaban en la cubierta. You see, Jesus sleeps like Muganda when he travels on the plane. Jesucristo duerme como Muganda cuando viaja en los aviones. I sleep well on the plane. Duermo bien en los aviones. Sometimes I don't even know when the plane takes off. A veces ni cuenta me doy cuando se despega el avión. In fact, when we landed in Monterrey the other day, yesterday. A decir verdad, cuando aterrizamos ayer en Monterrey. I was fast asleep dormido. And I just had the plane. Boo. I said, oh. oh, oh, oh y sentí ese golpe y dije, espera, ¿qué, qué pasó aquí? I, I sleep. Está dormido. I put my life in the hands of God and I go to sleep on the plane. Deposito mi vida en las manos de Dios y me duermo perfecto. Jesus slept. Jesucristo durmió. Very hard. Y durmió bien. Disciples were struggling upstairs of the ship. Los discípulos luchaban arriba en la barca. Suddenly. Y de repente, came. Vino la tormenta. Aquí en la izquierda una tormenta. En la derecha una tormenta. En la barca se mecía. Y los pastores lloraban y gritaban. Y estaban gritando fuertemente. Hace unos meses yo viajé, hacia las Islas Salomón. from Australia Volé de Australia a las Islas Salomón. I arrived island. Y llegué a las, a las islas. They gave me a good, good welcome. Me dieron una hermosa recepción. Put me in another Hilton hotel like here. <laughs> otro, otro Hilton como igual que el nuestro. I slept that night. Esa noche dormí. In the morning. En la mañana. We flew to another island. Volamos a otra isla. You see, Solomon Islands is made up of so many hundreds and hundreds of islands. Las Islas Salomón está compuesta de tantas cientos de, islas. isletes. We, as we arrived to the other island. Y al llegar a la otra isla. I asked my colleague, y le pregunté a mi colega, Where are the people? ¿dónde están las personas? I saw in an airport. Ahí estamos en el aeropuerto. He said, oh, Pastor Muganda. Ah, Pastor Muganda. We are taking you now to another island by boat. Esta, en esta ocasión lo voy a llevar a otra isla en bote. I said, for how many hours? ¿Cuántas horas? Pregunté. He said, two hours and a half. Dos horas y media. I said, no, no, no, no. Yo no voy. Oh, I, I, I, I don't travel in canoes. Yo no viajo en canoas. It was a little canoe. Era una pequeña canoita. I looked at it y la miré. I said, Where is the bathroom here? Y dije, ¿dónde está el baño aquí? The whole body was shaking. Todo el cuerpo me so I ran behind. Así que fuimos allá atrás. Prayed to God. Oré a Dios. I said, God, y dije, Dios, did you bring me here to die? Me trajiste aquí a morir. You know I'm a coward. Tú sabes que soy cobarde. I don't like boats. No me gustan los botes. A canoe. Una canoa. No, God. Pues, no, puede no. But God said, no, Muganda, you must go. Pero Dios me dijo, Muganda, tienes que ir salir. And when I came to my colleague, y llegué con mi colega. I said, we are, we are ready to go. Ahora sí estamos listos para ir. Pretending to be tough. Fingiendo que era valiente. And when I sat in the canoe, y cuando me senté en esa canoa, with a little machine in, in engine that pushes it, little canoe, con un pequeñito motorcito que la, la movía. I'm heavy. Yo estoy pesado. When I sat in it, y al sentarme, the whole canoe went up. <laughs> La canoa se levantó. And I said, two hours. Dos horas dije. God, no, no, no, no. Dios mío, no. I have a wife. Eh, tengo una I have Children. Tengo hijos. But I just said, and the canoe was just like this. Y la canoa parada. And then we started off for y two hours. Y arrancamos por dos horas. And I said, God, this is too much. Y dije, Dios es demasiado. And suddenly there was a storm. Y de repente vino una tormenta. Rough storm. Pero tremenda tormenta. I remember the disciples. Me acordé de los discípulos. I sat with the disciples in my mind. Y pensé en los discípulos. I saw the disciples now being rocked y veía a los discípulos que los mecía el agua en la y que estaban gritando, Jesús, nos morimos. sleeping. Y él dormido. y Pedro dijo, Vamos a despertarlo. Doubting Thomas says, I, I don't believe this. Y, y Tomás dijo, el dudador, no, el, el, <laughs> Judas, yo no lo creo. Hands Judas, on the money. Él agarrando bien He el says, dinero. Here we are going to die. Aquí nos vamos a morir. And the whole situation becomes bad. Y la situación completa se hace, se convierte en Jesus is sleeping. Jesucristo está dormido. Do you know that sometimes in life it appears like Jesus is sleeping? ¿Sabían ustedes que a veces que en la vida pareciera que Jesucristo está dormido? Mother dies. Mother dies. Marta muere. Your father dies. Tu, la madre muere, el padre muere. You are, you are, you are failing in your schoolwork. Estás fracasando en tus estudios. Fired from work because you are Seventh Day Adventist. Te corren del trabajo por ser adventista el séptimo día. You get a boyfriend, another girl takes away that Tienes boyfriend. tu novia y otra chica te lo quita. You cry to God. Y clamas a Dios you say, God, y dices, Dios, where are you? ¿dónde estás? One woman came to my office the other day. Una dama llegó a mi oficina el otro día She was crying. y lloraba. Pastor Muganda, Pastor Muganda, I became an Adventist. me hice adventista, I obeyed the Sabbath day. Obedecí todo lo que tiene que ver con el sábado. Me despidieron del trabajo. no money to feed myself. No tengo dinero para alimentarme. no money to pay for my No tengo para pagar la renta. no money to buy my clothes. No puedo comprar mi ropa. Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Has he forgotten my physical address? ¿Se ha olvidado de mi dirección? It, it happens in one's life once in a while. Jesus seems to be sleeping. Es lo que parece que sucede de vez en cuando en nuestras vidas. Jesucristo pareciera estar dormido. But Jesus pero Jesús was down there waiting. Ahí estaba esperando. And so he woke up. Y se despertó. You see, Jesus is only waiting for you to knock at him. Jesucristo solo espera que uno acuda y aclame a él. You see, Jesus is waiting for you to go to him and knock at him through prayer. Él quiere y él está esperando que uno eh, llegue con él y lo despierte en oración. Listen, my dear young people at this beautiful school. Mis queridos jóvenes que están aquí en esta hermosa and My dear faculty members. Y mis queridos profesores también. Much prayer, more power. Eh, mientras mucha oración, más poder. Less prayer, little power poca oración, poco poder. Nada de oración, cero poder. The reason why La razón que muchos de nosotros estamos tan secos es porque no oramos. mientras más oramos, más poder a que nos viene. The less mientras menos oramos, menos poder para nosotros. y mientras no oramos, we become dried up Christians. Y nos convertimos en, en cristianos secos. We may come to church, we are bankrupt. Es posible que vengamos a la iglesia, pero estamos en bancarrota. We may work at this school without prayer. You are just a bankrupt member. Es posible que trabajemos en esta escuela sin oración, somos personas en bancarrota. You may be on this campus, you are spiritually bankrupt. Es posible que caminemos por este plantel, pero estamos espiritualmente en bancarrota. You got to learn to pray to God. Tienes que aprender a orar a Dios. No to him trabajar con él. y decirle, Dios, I'm in trouble. estoy metido en problemas. Come on my side. Ven de mi lado. God, Dios, I'm failing in my estoy fracasando en mis exámenes. Come on my side. Ayúdame, por favor. Mi Dios, my in trouble. mi familia está en problemas. Come on my side. Ven de mi lado. God, mi Dios, I need that young girl to be my girlfriend. Quiero que esa jovencita sea mi novia. Come on my side. Ven de mi lado. Oh, yes. Así es. Oh, yes. Definitivamente serve a powerful God. Tenemos el poder When en we Dios. Knock with him through prayer, miracles happen. Cuando atravesamos con él en la oración, Are you los milagros examinations? ¿Tienes un fracaso en un examen? Pray. Ora a Dios. Are you having family problems? ¿Tienes problemas con tu familia? Pray. Habla con Dios en oración. Pray. Oren. Just pray. Sigan orando. ¿Mm? Pray. Oh, some of you don't pray. Algunos no oran. You are just like little birds. You just come out of the bed. Como, como bebecitos salen de la cama y yup. No prayer. No hay oración. How do you expect God to bless you when you do not pray? ¿Cómo esperan que Dios les bendiga si no lo piden en oración? Huh? Uh-huh. <laughs> and so Jesus comes out, man. Jesus comes out. Y Jesucristo se levanta. You know we serve a wonderful God. We sure do. Oh, man. Tenemos un Dios maravilloso. Jesus comes out. Jesucristo sale, él viene. And the boat is just rocking. Y el bote se está meciendo y meciendo. He comes. Él viene. And he stands right in front of the boat. Y se para aquí en plena frente del bote. Looks this side a storm. Y mira para acá las tormentas That y las side olas. A storm. Y por este lado las otras olas. He stands here. Y aquí se para en la fila. And all the disciples are quiet. Y los discípulos se quedan calladitos. And he puts up his hand. Y él levanta la mano. Everyone quiet. Silencio. Storm. Deténganse. Shut up. Cállese. And the storm shuts up. Y la tormenta se cayó. Aleluya. Amén. That means Jesus can shut up any problem in your life. Eso significa que Jesucristo puede callar cualquier problema Do you have a problem with alcohol? He Tienes can un problema con el alcohol, él lo puede callar. Do you have a problem with your classwork? He can shut it up. Tienes problemas con trabajo de clases, él lo puede callar. Do you have a problem with your parents? He can shut it up. Tienes problemas con tus padres, él lo puede callar. Do you have a problem with school fees? He can shut it up. Tienes problemas financieros en escuela, Él te puede atender. We serve with power living God. Tenemos un poder con Dios. quien es mi héroe? Superhero. El superhéroe. <laughs> not, not Jennifer Lopez. No es Jennifer López. Ah, ah. Uh-uh. Uh uh-uh. o Britney Spears. Ni Britney Spears. O Nielsen o el otro. Black Street, whatever. <laughs> Backstreet o algo por Boys, no, Mac Jordan. boys no, No, nada de eso. superhero. el superhéroe So powerful. tan poderoso. Children, superhero. Niños, es el superhéroe. Teachers, superhero. Maestros, el superhéroe. Aleluya. Aleluya. Somebody who can shut up the, the storm and just say, shut up. Alguien que puede callar la tormenta, le dice, cállate, enmudece. And the storm shuts up. Y la tormenta se cayó. Just like you tell the dog, Jack, shut up. Así como le dices al perro, cállate. And the, and the Jack just shuts up. Y se calla. That's my Jesus. Ese es mi Jesús. When I walk, I walk proud. Cuando camino, estoy orgulloso. Students, mis estudiantes. You save a great God. Tienen un gran Dios. And even when you go through the storm, y al atravesar la tormenta, He sleeps with you in the storm. Él duerme a tu lado en la tormenta. He's there. Allí está. He walks in the storm with you. camina contigo en la tormenta. Never doubt this powerful hero. Nunca duden de este héroe poderoso. Ah, my, my, my, my. Míralo. He's powerful, man. Es poderoso. And so the disciples they come out of y los the boat. discípulos salieron del bote. It's the night time, the whole night they've been struggling. La noche entera habían estado luchando. As they come to the other side, al llegar al otro lado, they meet another creature. Ven y se topan con otra criatura. This time it's another man who slept on the graves. Esta vez era otro hombre que dormía entre las tumbas. As they face him, al mirarlo, his eyes, sus ojos, red, rojos, hair, uncombed, y totalmente feo. His skin, la piel, like of a crocodile, como de cocodrilo. Blood is coming out. Sangre le salía. And the disciples are crying now. Los discípulos estaban. These pastors, man, they are just crying every time. <laughs> Qué llorones son los pastores. These are pastors. Estos son pastores. These are not students. No son estudiantes. Pastors ordained. Or pastores ordenados. Pastors who had performed miracles. Pastores que habían hecho milagros. Pastors who had fed the food to the poor, to the people. Que habían alimentado los, a las multitudes. So they faced him. Y al verlo ahí. They looks at them. Y se lo quedan viendo. He says, I'm going to destroy dice, you. Les voy a destruir, dice. So they run back to Jesus. Así que salen corriendo otra vez con Jesús. And the Jesus comes again. Y Jesucristo sale nuevamente. He says to le this dice, man. Le dice a este hombre. What's your name? ¿Cómo te llamas? <laughs> the man says. Y el hombre le responde. My name is Mr. Legion me llamo el señor Legión. Legion, Legión, meaning, significa, I don't know who I am. No sé quién soy. We are many in me. Somos muchos los que están dentro de I Don't know who I am. Yo no, soy, no sé quién soy. I come to church. Vengo a la iglesia. But I drink a little. Pero bebo un poquito. But I'm a Christian. Pero soy cristiano. I come to church, y vengo a la iglesia. But I smoke a little. Pero fumo un poquito. I, I don't know who I am. Y no sé quién soy. I come to church, y vengo a la iglesia. But I'm short-tempered. Pero, pero soy corajudo. My wife knows it. Mi esposa lo sabe. My husband knows it. Mi esposo lo sabe. But I'm a Christian. Pero soy cristiano. I don't know who I am. No sé en realidad oh, quién I soy. Come to church, sí, sí, vengo a la but iglesia. I'm jealous pero tengo muchos celos. I, come to church, y vengo a la iglesia, but I gossip. pero soy chismoso. I call myself a Seventh Day Adventist. Y me digo ser adventista del séptimo día. I call myself a Roman Catholic. Pero soy católico. But I don't know who I am. Pero realmente no sé quién soy. There are many in me. Hay muchos dentro de mí. I'm a Christian. Soy cristiano. But I'm a confused up Christian. Pero soy un cristiano confundido. <laughs> We sing Leaning on the everlasting arms, then let worry dominate us. Cantamos este inclinándonos sobre los brazos poderosos, We pero sing, permitimos que los demás nos Open my eyes that I may see, then watch television. Cantamos, abre mis ojos para poder ver y vemos televisión. We sing, tread softly, then noisily gasp in the church. Hablamos o cantamos, este, caminad suavemente, pero después andamos chismeando, así como haciendo mucho ruido en el santuario. We sing, give me the Bible cantamos, dame la Biblia. Then read a cheap work of fiction. Y después leemos unas novelillas We baratas. Sing. Cantamos. What a friend we have in Jesus. Qué amigo hay en Cristo. Then he never mention his name. Y luego nunca lo mencionamos. We sing. Cantamos. Turn your eyes upon Jesus. Mirad a Jesús. Then turn on a video movie. Y luego ponemos una video. We sing. Cantamos. I surrender all lo todo me, rindo a ti. But when the basket passes by, pero cuando pasa la charola, the offering, la ofrenda, there is no offering, no pongo nada. But we are singing, I surrender Y cantamos todo, te lo doy a ti. I don't know who I am. No sé realmente quién soy. We sing, cantamos. Have thy no way, Lord, but do everything our own way. Ten tu forma de ser, o sea Quiero seguirte a ti, Señor, pero después quiero hacer todo a mi propia manera. We confiar y obedecer. Pero nos quejamos todos los días. I En realidad no sé quién soy. Son, díganlo. Venimos a la iglesia. Every day. Todos los días. Every Sabbath todos los sábados. But somehow you are confused up. You don't know who you are. Pero por alguna razón no sabes quién eres. Have you met him? ¿Lo has conocido? One pastor's wife told me. <laughs> La esposa de un pastor me contó. you know, even pastors, some pastors still beat their wives. <laughs> Hay algunos pastores que todavía este, pelean con sus esposas. Yes. <laughs> Who told you they don't? ¿Quién dice que no? Unless they've met the hero. A menos que hayan conocido al héroe. This woman told me. Esta dama me dijo. Pastor Muganda. Pastor Muganda. If only you would know my husband. Si solo conociera a mi esposo. You'd be shocked. Se sorprendería. Tonight there are some of you here. Esta noche hay algunos de ustedes aquí. Nunca han conocido a Jesús. You Piensan haberlo conocido. Pero realmente no han conocido a mi héroe. Mi héroe Jesús, realmente no lo hemos conocido. Y esta noche les desafío. Meet Conózcanlo. Talk to him. Hablen con él. Put your hand in his hand. Pon tu mano en su mano. Let him lead you to the kingdom. Permite que él te guíe al, al reino. You young people here. Jóvenes aquí presentes. You sing we are marching to Zion. Cantan, a Sion marchamos. But sometimes you sing We are marching to Zion when you are marching to the disco. Cuando en realidad estamos marchando a la discoteca. You cannot continue to play church. No podemos seguir jugando a la iglesia. There is a time when you got to say, God, this is it. Hay un tiempo, llega el momento en cuando tenemos que decir, Dios, este es el momento. My name is a Christian and I'm going to be a Christian. Mi nombre es cristiano y quiero ser un cristiano. Oh, my dear young people. Mis queridos jóvenes. You know you got to put your hand in his hand. Tienen que poner su mano en la mano de Jesucristo. And you see when this guy, this guy, y cuando este tipo sitting there now, que ahí ahora está sentado, healed, sanado, he's clean limpio, sitting at the feet of Jesus, sentado a los pies de Jesucristo. Everybody is, is, is, is wondering what has happened. Todo el mundo está asustado y qué es lo que habrá pasado aquí. The Bible says they People came from the village. Y la Biblia dice, la gente vino de la aldea. In fact, my Bible says, es más, mi Biblia dice, they came vinieron just to see. Solamente para ver. Just to see. Salieron a ver. You know there are some church members who come to church just to see. Saben que hay algunos miembros de iglesia que vienen solo para ver. They know saben who did not dress properly. Saben quién no se vistió apropiadamente. They know who did not match the shoes and the dress. Saben a quien no combinó bien el vestido y los, <laughs> y el, y los zapatos. Y andan por allí nada más mirando. They know, they know. Ellos saben. They can tell. Saben, lo pueden ver. Uh, uh Colin. <laughs> Oh, no, no, no, no, <laughs> no. oh, they know. Saben. When the choir is singing here. Cuando el coro está cantando. They are there. Ahí están. They can tell. Ellos pueden verlo. We're singing flat or sharp. Ellos dicen, están cantando un poquito They bajos, están desafinados, lo saben. just Su trabajo es andar mirando. se quejan de cualquier cosa que se haga en la iglesia. Su, trabajo es estar mirando. Quiero decirles, el cielo. No va a haber gente ahí que nomás llegó a mirar el cielo. Viene a buscar las personas que están involucrados en la misión de la iglesia. si vienes a la iglesia, you sing, cantas. vienes a la iglesia, you pray, oras. You vienes a la iglesia, predicas. No nada más mirar. Mm-hmm. Adventists. Adventistas. They came. Ellos vinieron. But when they saw the man, pero cuando vieron al hombre, they were shocked. Se sorprendieron, they se maravillaron arguing. y dijeron. Some said, algunos dijeron, He's the one. Ese es. They said, no, no, no, <laughs> no. Mira, mira. Uh, look at his nose. Mira su nariz. No. No, ese no. Look at his eyes. Mira los ojos. No. Oh. Listen, my dear church members. Mis queridos miembros de iglesia. When you meet Jesus, cuando conoces a Jesús, your life is changed. Se cambia totalmente. Everybody tu vida. gonna know. Todo mundo va a saber. You are a changed Eres un ser cambiado. Vas a ser diferente. Vas a ser amoroso. Vas a ser bondadoso. your just say, baby, baby, baby. Tu esposo te va a decir, querida, querida, querida. porque ahora eres una criatura cambiada. We serve a powerful hero, young people. Aquí tenemos el héroe poderoso Some jóvenes. of you doubt this powerful hero. Algunos de ustedes dudan de este Let héroe. me tell you. Quiero decirles esto. He is still the same powerful hero. Él sigue siendo el héroe poderoso. Él sanó a los enfermos. Levantó a los muertos. He Abrieron los ojos ciegos. Él puede hacer lo mismo contigo hoy. Powerful hero. Es poderoso nuestro héroe. Jesus. Jesucristo. Not Michael Jordan. No Michael Jordan. Jesus. Jesucristo. Not Jennifer Lopez. No Jennifer Lopez. Uh-huh. Yeah. <laughs> I, I get excited when I talk <laughs> about Jesus. Me emociono cuando hablo de Jesús. This hero. Este héroe. Mm. Mira nomás. Super. super héroe. Super, super, super, super. He healed the sick. Él sanó a los enfermos. He raised the dead. Levantó a los muertos. He caused the blind eyes to see. Abrió los ojos ciegos. You see, William James William James would say, diría, this man had an, a reorientation of his personality. Este hombre tuvo una reorientación de su personalidad. I guess E. Stanley Jones would say that he had his master motive changed. Stanley Jones diría, ¿verdad? Él tuvo su motivo maestro cambiado. Paul Tillich would say that he was grasped by an ultimate concern. Tillage diría que él fue agarrado por una preocupación última. But listen to me, Church pero, of the Living God. Pero escúchenme a mí, Iglesia del Dios viviente. The New Testament. El Nuevo Testamento. Would just say that. Nos diría que he was born again. Él nació de nuevo. Let's follow him now. He's going home. Sigámosle a él, él va rumbo a casa. Follow me. Síganme. He is now going back to his village because Jesus said, Go back to your village. Jesucristo le dijo, regresa a tu aldea. Y él va rumbo a su aldea. The last time I saw him, la última vez que lo vi, the man was going home. El hombre iba en camino a casa. His eyes were clear with sight and insight. Sus ojos totalmente claros. His body, su cuerpo, his body was straight. Su cuerpo totalmente erguido. The scars of dull and dirty needles had been washed from his body. Las, las cicatrices y, y todas las llagas habían sido limpiadas. De He was no longer the vehicle of dope, but the instrument of hope. Él ya no era el, el- el vehículo de, de la droga, sino de la esperanza. And he's walking. Y caminaba. The children opened the curtains of the house. Los niños abrían las cortinas de sus... They say, That's daddy. Dicen, ese es papá. Mama comes closer to the children. Mamita llega al lado de sus hijos. She also joins the children. Se une a ellos a mirar. Looks out. Y mira hacia afuera. That's papi. Es papito. They all look at him. Todos se lo quedan viendo. He comes in the house. Entra a su casa. Sits in the middle of the, the sitting room. Se sienta ahí en la sala. Listen to what he says to the family. Y escuchen lo que le dice a su familia. I met a man. Conocí hoy a un hombre. I gave him my sorrows. Le entregué todas mis dolencias. He gave me his joy. Él me dio su gozo. I gave him my confusion. Le di mi confusión. He gave me his peace. Y me dio su paz. I gave my despair. Le di mi desesperación. He gave me his hope. Él me dio su esperanza. I gave my hatred. Le di mi odio. He gave me his love. Me dio su amor. I gave him my torn life le entregué mi vida totalmente Y él me dio su propósito de la vida. Conocí a un hombre llamado Jesús. Ahora le puedo contar al mundo got yo sé que he conocido y tengo religión. Así es. Sí. Yo sé que tengo religión. Y el mundo no me puede hacer nada. He encontrado mucho. Eh, significado, propósito, amor. Truth. Verdad. y eso hace que yo sea una creation. criatura nueva. powerful. Poderoso. Jesus. Jesucristo. Have you met him? Lo conoces. Young people, have you met him? Jóvenes, ¿han conocido a Jesús? How many tonight say, Pastor? ¿Cuántos de ustedes esta noche pueden decir, Pastor? I want to meet him. Quiero conocer a Jesús. Put up your hands. Levanten sus manos. The world is coming to an end. El mundo llega a su fin. Who told you to put down your ¿Quién dijo que le bajen las manos? Eh? Put up your hands. Levanten sus manos. Jesus hasn't even got it. You are putting it down. No, no, Jesucristo no. ni siquiera ha llegado todavía, la están bajando. Put up your hands. Now you can put them down. Ahora sí la pueden bajar. I'll pray for you. Vamos a orar por ustedes. Jesus is coming very soon. Jesucristo viene pronto. I love you, young people. Yo los amo, jóvenes. I love you. Les amo. I want to see every one of you in heaven. Quisiera ver a cada uno de ustedes All en of el cielo. You, todos. There's no excuse. No hay excusa. Put your hand in the hand of Jesus. Pongan su mano en la mano de Jesucristo. Have you met him? Lo han conocido. The one who calms the storm. El que calma la tormenta. The one who shuts up the storm. El que hace callar la tormenta. The one who talks to the devils, they listen to him. El que le habla a los demonios y le hacen Man, caso. He is powerful. Es poderoso. He can do anything. Él puede hacer cualquier cosa por ti. Aleluya. Aleluya. Praise his name. Alabado sea su nombre. Let's pray. Father in heaven. Padre santo. I pray for these young people. Oro por estos jóvenes. For the faculty members por here. los maestros aquí for the church members from outside this campus. Los miembros de iglesia que no son parte de este plantel. You know all of us have problems. Tú sabes que todos tenemos problemas. Tonight, esta noche, you have asked us one big question. Nos has hecho una pregunta gigantesca. Have you met him? ¿Lo conoces a él? Touch the heart of every person who is here tonight. Toca el corazón de cada uno de los presentes. We have put up our hand, hands. que hemos levantado la mano. We want to meet you. Queremos conocerte. Father, Padre Santo, we want you to be the hero of our lives. queremos que seas tú el héroe de nuestras vidas. Thank you Muchas gracias for hearing por escucharnos and answering y por respondernos this prayer. esta de oración. In Jesus name I pray. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. And amen.